أهلين ومرحب من جديد عدنا لنتكلم عن المفعول فيه بدأنا في الحديث بدأنا بالحديث عن المفعول فيه في درس سابق في فيديو سابق تكلمنا فيه عن تعريف المفعول فيه وتكلمنا أيضا عن ظرف الزمان اليوم بإذن الله تعالى سندرس النوع الثاني من أنواع المفعول فيه وهو ظرف المكان سنتعلم في هذا الفيديو كما هو المعتاد أولا التعريف أو التعرف على ظرف المكان ما هو ظرف المكان ثم سنتعلم كيفية تركيبه في الجملة وسنتعلم أيضا إعراب ظرف المكان فعندما نبحث عن أنواع عن إعراب ظرف المكان لابد أن ننظر إلى أنواع ظرف المكان ظرف المكان يعرف بأنه اسم منصوب يتضمن معنى في ويدل على المكان الذي وقع فيه الفعل مثل قولنا وقفت أمام الطلبة موضحا التعليمات فظرف المكان هو أمام لماذا ظرف المكان آه، أمام كيف عرفت يا أستاذ لأن كلمة أمام بيّنت المكان الذي وقع فيه الفعل كما أنها تضمنت معنى فين المكان الذي وقع فيه الوقوف إذا أمام هي ظرف المكان وإعرابها ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نجد هنا أن ظرف المكان لابد أن يسبقه فعل وفاعل بمعنى أن ظرف المكان يأتي بعد وجود الركنين الأساسيين للجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل كما هما آه، موضحان هنا في الجملة وقفت وقف الفعل الماضي والتأتى الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل ننتقل لنرى أنواع ظرف المكان من أجل أن نعرف تركيبه وإعرابه بالتفصيل ظرف المكان أنواع النوع الأول ظرف المكان المبهم وهو ما دل على مكان الفعل دون أن نستطيع تحديد المكان بدقة مبهم لا نستطيع أن نحدده بدقة فلا يدل على مكان محدد ومعين بحدود محددة ولا يعرف بحدود معرفي معرفية مثل التعريف بأل التعريف والصفة لأنه إذا عرف بأل التعريف أو وصف يخرج عن الظرفية إذا ظرف المكان يدل على مكان الفعل دون أن نستطيع تحديد مكانه بدقة لا يدل على مكان محدد هذا ظرف المكان مبهم لا يدل على مكان محدد أو معين لا يعرف بحدود معرفية مثل آلة التعريف والصفة وإلا خرج عن الظرفية يعني لا بد أن يكون ظرف المكان مبهم هكذا مثل اتجهت شرق العراق وقفت أمام الطلبة هنا في جملة فعلية وهناك جملة فعلية جملتين فعليتين فيهما في كل جملة ظرف الظرف في الجملة الأولى شرق وفي الجملة الثانية أمام فلاحظ معي الظرف شرق نوعه مبهم وغير محدد لماذا؟ لأنه يصعب تحديده بدقة دل على مكان شرق العراق شرق العراق منطقة فسيحة جدا متسعة لا نستطيع أن نحددها بحدود محددة يعني هنا لم أحددها بحدود محددة إذا هو ظرف مبهم إعرابه ظرف مكان مبهم منصوب علامة به الفتحة الظاهرة على آخره إذا الصحيح أن أقول اتجهت شرق العراق وقفت أمام الطلبة ومن أنواع الظروف المبهمة خلف وراء قدام يمين شمال تحت ذراع ميل مكان ناحية جانب أمام وذات المضافة إلى مكان أو المضافة إلى مكان محدد مثل آه، أقول ذات قرية ذات مدينة هذه ظروف مبهمة وإعرابها تكون لو ما نحصلها في الجملة ونجدها في الجملة لا يعني يختلف إعرابها فتكون ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره النوع الثاني من أنواع ظرف المكان هو ظرف المكان المتصرف ما هو ظرف المكان المتصرف ظرف المكان المتصرف هو ما يلزم حركة واحدة في مواقعه المختلفة يعني قد تبادر إلى ذهنك الآن لما أقول يلزم حركة واحدة تظن أنه مبني لا بحسب رأي الكتاب المدرسة اللي سار عليها الكتاب المدرسي أنه معرب ويدخل عليه حرف الجر يعني إذا دخل عليه حرف الجر تتغير حركته سنلاحظ ذلك لاحظ معي لا يزال الوعي المهني عند الطلبة ضعيفا عند الطلبة الوعي المهني ضعيف في المثالين عندنا كلمة عند إعرابها أو نوعها ظرف زمان آه، متصرف ظرف مكان متصرف عفوا هنا مكتوب مبهم في خطأ في الكتابة اللي طبع أخطاء ظرف مكان متصرف عند ظرف مكان متصرف لماذا؟ مع أنه يا أستاذي لم تتغير الحركة الإعرابية فهو جاء في بداية الجملة يعرب ظرف مكان لازم حركة واحدة كان في أول جملة أو في وسطها لكنه وأيضا يعرف ظرف مكان منصوب علامة تصبيه الفتحة الظاهرة لكنه إذا أدخلت عليه حرف الجار يعني ينتقل من طور الظرفية إلى طور أن يصبح آه، اسم مجرور مثلا تقول أقبلت من عندي محمد من عندي محمد فتصبح عند اسم مجرور بحرف الجر من وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها أو على آخره من أنواع الظروف المشابهة لعند فوق وأين وهنا وثم وحيث وشطر وحول وقبل وبعد ولدى ولد وحوالي ونحو هذه الظروف آه، تكون ظروف لكنها تقبل حرف الجر فعندما تقبل حرف الجر تخرج عن الظرفية لأنها لا تتضمن معنى في أصلا وهذا سنوضحه في آخر الدرس أيضا نوضح بقية التفصيل حول هذا الموضوع حول هذه النقطة عندما يخرج الظرف المكان عن الظرفية إذا هذه الظروف هي ظروف مكان منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخرها ما عدا حيث وقبل وبعد فإنها مبنية على الضمة منصوبة تخرج عن الظرفية إلى الجر إذا سبقها حرف الجر ولذلك سميناها ظروف زمان آه، ظروف مكان متصرفة فمتى يخرج ظرف المكان عن الظرفية سنرى يخرج ظرف المكان عن الظرفية إذا عرف الظرف بحدود معرفية مثل ألا التعريف مثل الجانب الأيمن الجانب الأيمن أكثر أكثر اتساعا عندك آه، الجانب ظرف لكنه خرج عن الظرفية لماذا؟ لأنه عرف بألا التعريف وكيف نعربه الآن؟ خرج عن الظرفية خلاص ما عادش ظرف يكون إعرابه حسب موقعه من الجملة فما موقعه من الجملة؟ موقعه من الجملة هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هذا النوع الأول ثانيا يخرج ظرف المكان عن الظرفية إذا لم يتضمن معنى فيه مثل اشتريت يخرج ظرف المكان عن الظرفية إذا لم يتضمن معنى فيه مثل اشتريت مترا قماشا لاحظ معي كلمة متر هي ظرف مكان لكنها هنا خرجت عن الظرفية فأصبحت مفعول به لأنها لم تتضمن معنى فيه ومثلها سقطت الطفلة من فوق الشجرة فوق مشي ظرف مكان لكن دخل عليها حرف الجر فخرجت عن الظرفية إلى الجر نكون هنا قد أنهينا توضيح آه، وشرح ظرف المكان أرجوكم لا تنسونا من تعليقاتكم اقتراحاتكم أسئلتكم أنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم كاملة بإذن الله تعالى فقط ضع تعليقا وسأجيب على كل تساؤلاتك إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته